Good morning, Mr. and Master Lynch. It's September 30th, 2021. It's a uh, Tuesday in Naples, 79 Fahrenheit, around 26 Celsius. E questo significa che è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite come in questi giorni, in questo periodo. E oggi quindi siamo today we are on the last day of September. So tomorrow we'll go on, on October 1. Forse grande mese ottobre. Uh, c'è sempre una piacevole atmosfera, un buon vento eh, oggi eh, pensavo semplicemente al fatto che il mio Napoli, la mia squadra, appunto del cuore di calcio, eh, oggi affronterà la prima partita europea in casa, la seconda di questo girone, la seconda competizione europea più importante è l'Europa League, eh, quindi Napoli, Spartak Mosca, eh, dopo diciamo la prima vittoria, la, cioè dopo la prima partita pareggiata 2 a 2 due settimane fa, una grande partita, un grande pareggio in casa dell'Ester e quindi e confidando anche nei suoi numeri, anzi vedremo proprio dopo quale numero uscirà, speriamo eh, in un risultato appunto positivo alla squadra che quindi possa vincere stasera. Anyway, as you just see from the window Today, uh, for me, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine uh, because uh, uh, io ho letto che, anzi, come può vedere, è nuvoloso, uh, it's cloudy. Ho letto anche che si manterrà così e che dovrebbe piovere, se non nelle prossime ore, domani, uh, vedremo. resto ormai siamo in autunno but as always we will see so from the mythical window with the colored curtains and its uh, green shooter behind me and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too